Olha só o que nós encontramos aqui, um peru ou uma perua. E agora? Deixa eu ver aqui direito. A mamãezinha ali, parei, né? por favor. É olha o pintainhozinho folgado. Em cima da mamãe, olha lá. Ah, espertinho. Que gostoso. Olha lá, né, que bonitinho. Essa é a minha mamãe, eu tô em cima da minha mamãe. Ei, mamãe, você não quer que ele fique muito tempo em cima de você, não. tem outra com vários pintinhos. Será que é aquela mesma de ontem aí, ó? Ah, é a mesma. Cuida direitinho da molecadinha dela, lá que belezinha. Ela só fica aqui, será lá é por quê, Madalena? Lá vem a turminha lá. Turminha da pesada. Se você é peru, você é peru. Tá com cara de ser perua, né, Madalena? Tá com cara de ser uma perua, não tá? Arrancando pena, ó. Peninha. Descansando uma perna, enquanto a outra em pé, a outra descansa. Ah. Eles são muito bonitos, né? O andarzinho deles rebolativo, que é interessante, né? Caixa d'água encheu. Transborda, que água vem da serra, que beleza. Ela desce, cai aqui. Vai embora. Aqui, deixa o caminhão deve chegar aqui de ré. Solta o café aqui. Desce o café, porque a máquina está ali embaixo vendo? Com certeza é isso. Lavador, separador de café. E passarinho cantando aqui, que bonitinho. Esse amendoinzeiro aqui Amendoim de jardim? É amendoim de jardim. Isso que é bom para alimentação bovina. Dá umas florzinhas amarelas no tempo da flor. E ele ajuda a segurar a barranca ali, a florzinha ali, ó. Ele ajuda a segurar a barranca. É uma forrageira, na verdade, né? Bom dia, senhor. Bem? Bom demais da conta? Só filmando aí. Só registrando. Não. Tem um rapaz diz que vai torrar um café hoje. Ah, eu vou na cidade, pô, vou voltar. Aí eu falei, eu, eu vou ver se eu acho esse rapaz por aí. <laughs> tá bom, Carlinhos? Tudo bem, gente? Então você mora pra cá, nessa casinha aqui? aqui? Oh, coisa boa. Eu tô aqui sapecando aqui, Camarada Arena. Depois você pode entrar por dentro ali. Pede pro Reinaldo, que tá meu irmão, lhe mostrar alguma coisa, que eu tenho que ir na cidade buscar. Vai lá. Viu? Daqui a pouquinho eu tô aqui. Vai lá. <laughs> Olha que bonitinho. Oi. Vem cá, vem. Vem cá, vem. Vem cá. Deixa eu ver você. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Está tá sendo filmado aqui, ó. Tem, você não tá estranhando, tá olhando. Tá olhando pra Tem cachorrinho novo ali. Ah, não. Eu escutei o chorinho assim. deles. Ah, acho que é ah, dela, não é? Acho que é dela. Olha lá que belezinha, gente. Oh, é dela sim. Tem bastante. Caiu. que parece um ursinho. Que, coisa mais fofinha, gente. Tem mais um ali em cima. Deixa lá. Deixa lá, aí, atrás dele. Tá chorando aqui. Acho que ele não conseguiu descer. Ah, tem mais, Madalena. Eita! <laughs> Ah, perdi essa. Tadinho. Perdi essa. Ele é muito corajoso. É? Olha lá. Não, por aí não, por aí não, porque vai se machucar. Que coisa mais fofa, gente. Olha lá que bonitinho. Sempre tem um que não é muito chegado, hein? Parece que é aquele ali que não é muito chegado. É, solitário, né? Deixa eu ver. Olha lá, Olha lá que belezinha tô indo de ré estão vindo tudo atrás. Que fofinho. Quem foi, neguinho? Quem foi? Ai, doçura. Eu escutei o chorinho, Madalena. Esse daí parece um ursinho. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Hum, gostei desse. É um machinho, filho. É um machinho? É. Que doçura. Cadê aquele lá que não quer vir aqui com a gente? Deixa eu ver ele. Vem cá, pequenininho. Você tá isolado dos seus irmãos. Vem aqui, vem. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele vai ser arisco. Ele já é arisco. Vem cá, pô, vem cá. Não, ninguém vai pegar o seu, querer mal seu, não. Vem com seus irmãozinhos aqui, ó. Vem, você tá muito arisco. Por que você tá arisco? O que tá acontecendo? É uma fêmeazinha, bem. Olha que belezinha, gente. Ele já vai sair, ó. Ele já vai escapando. Ah, você gostou de mim? Ah, ele foi lá? Você gostou de mim? Ah, ele foi aí, ó. É esse. É isso aí, é, é. Ele é um marrom mais escuro, já vai saindo. É, já vai saindo, mas que coisa, gente. Até na natureza tem isso. Vem aqui. Tá isoladinho. É ela. Ela. Vem aqui, fofinha. Hum. Vem cá, vem. Ah, que coisa, não vem não. Mas se até na natureza tem essas coisas... Não faz assim não, vem pra cá, vem. Olha que belezinha aqui, gente, ó. Ai, dá até medo de pisar. Dá mesmo. Esse papel aqui dá até medo de pisar nessas coisinhas. É que fofinho que eles são. Branquinho, dois pretinhos. Olha, isso aqui é muito fofo. Uh, como é que lindo, não? E a mãe tá lá com... Vem cá! Esse daqui oh. que pulou, quanto pulou? Esse, esse, aí, ó. Esse, esse aí, esse aí. Esse que pulou. Pulou e só rolando. Pena que eu não... O é macho. Deixa eu ver. A fêmea. Faz uma foto deles, Preto. Você não bateu eu foto. Eu consigo. Olha <laughs> <laughs> lá, bonitinha. Vem cá, neguinha, vem. Vem cá, neguinha, vem. É. Vem cá, fofa. Vem cá, vem. Ah, vou buscar. Vou buscar porque eu não aguento. É tá com medo, mas de que será? Foi com você, ó. É essa daí, ó. É essa daí, ó. Ela fica redia. Então, mas medo de quê? Será que os, os irmãozinhos bateu nela? Vem cá, preta, vem, vem cá, vem. Tá vendo que ela tá indecisa, ó? Não, não pode se sentir rejeitada assim não, preta. Aí, vem cá, é isso. Ô, oh, coisa mais linda. aquele ali, né? Que botou a cabeça. Hum, que bonitinho. aí tem um, mas ele, aquele ali já não, não fica rejeitado. Aquele ali faz parte. da sua paciência. Ah, gente, é o seguinte, a mãe morreu. Então é, a mãe morreu como? Deu uma bicheira perto do rabo dela e ah. teve que fazer a cirurgia, ela não aguentou a cirurgia. Ah, então é isso. Por isso que eles estão desse jeito, né? É. Sentindo falta. É, Ô, oh, judiação, gente. A mãezinha morreu, não aguentou ah. a cirurgia. crescendo. Tá, então, estão crescendo. Eram, eram sete no começo, tá certo até agora? É, falta faz uma mãe. Que coisa, na natureza também tem essas coisas, né? é tá explicado por quê, ó. Por isso que aquela pobrezinha ali ó, tá sentindo é isolada. Ela ali, ó. Essa aí? É. Não, é, ah, é aquela ali, ó. Ô, Carlinhos, essa aqui se sente isolada, ó. esse aqui? É? Ela. ela é, é ele, é ele? É, é ele. Ela. É ela. Ela é, fica mais separada, né? Fica, não, ela não fica junto com os outros de jeito nenhum. Ela vai indo, vai indo, vai indo. É ele, é ele. É, é ele, agora que eu tô vendo, é ele. Olha, ele vai, vai procurando um cantinho. Tá é, é, aí, é? é aquele lá. Ele fica à vontade, ele vai ver o morto. Vai lá. você quer subir? Olha, gente, o carinho que estão tanto necessitado, ó. A mamãe morreu. Perderam a mãe por uma cirurgia que não conseguiu salvar. Ai, que gracinha. Todos Border Collie, gente. Todos. Lá atrás tem uma Border Collie lá, ó. Que eu achava que fosse a mãezinha, não era. Tá que ela tá indo embora lá, ó. aquela uma que estava rejeitada tá aí, ó. Essa daí, ó. Essa aqui? Que bonitinho. Que foi, gente? O que tá acontecendo? Olha lá, lá vem. Vem, tudo pra cá onde eu tô. Vai lá, chama, Madalena, chama. Tão bonitinha. Que foi? um, chega outro, pega um, chega. lá vem, lá vem. Sim, só me mordendo, aqui ó. É, tô vendo. Coisa mais linda. Tadinho, gente. E não tem uma mãe adotiva, né, Madalena? Não, teve, não, não apareceu mãe adotiva, né? oh, Deixa eu levantar agora. Se eu consigo levantar. Ha ha ha ha. meu Deus do céu, o coração dói, viu? É, gente. Depois tem mãe que tem a coragem de largar os filhos. Meu Deus do céu, se o animal sofre assim, a falta da mãe. Até você ver aqui, nega. Até você ver. E vem cá, vem. Vem cá, vem. É a fêmea. Acho que não, né, bem? Por que você não cuida deles, nega? Hã? Será que você não é tia, não? Hein? Por que você não cuida deles? Hum? Não quer cuidar, não? Lá vai. Essa aí é que gosta, o, o que jogar ela gosta, Madalena. Pera aí, que tem um negócio aqui, ó. Ó, Madalena, ó. Aqui, ó. Jogou, ela vai buscar. não Viu. Olha lá, olha lá a, a, outra lá. Né? Ela, ela brinca com os cachorros, mas ela parece que ela brinca. Ah, mas ela brinca, ela brinca de um jeito meio estranho. Mas é assim mesmo. da cor dessa daí. Quando crescer, vai esticar, vai ficar que nem ela. Tira daí. Sim, tira a pequenininha daí. E ó. Vem. Vem. Mas não brinca com vocês que eu você, vem cá, vem. Vem vem. Olha só, olha só que gostoso, ó. Pacotão. Ah, Madalena, ó. Vai cair, Cícero. Caiu. Muito alto. Caiu um aqui. é isso aqui, ó. Quero carinha, atenção, já tá começando a entrar no meio. Não é essa marronzinha assim, é aquela outra. cá, vem. Vai lá, pequena, vai. Isso ó. ser desolado. Não é essa, essa aqui é o macho. É essa daí. Será? Essa aqui? É. Não, ah, eu tô enganando o tempo todo. lá, vai. Aqui, ó. ah, Cícero, você joga pra baixo, ela joga pra cima. Joga pra cima. Joga virado, Cícero. Vai. Dá. aqui o café nasce até na, no pé da coluna. Aqui tem um, ó. Vou passar por aqui para essas. E tem outro. E tá carregadinho. E tem, esse é, esse tá o mais murchinho, Aqui tem outro, ó, carregado de café, ó. Que belezinha. A marca entra lá na frente, oh. Preta. Isso aí, como é que chama essa peça, bem? Rodo? É rodo. Porque desparramar o café. É rodo. e aqui tem outro. Tudo no pé da, coluna. Entendi, pensei que era outra marca. Vamos descer lá na casa do irmão dele? foi, pretinho? Que foi, neguinho? Tá chorando? que você tá chorando aí? que você tá chorando? Você cansou, é? E você, cansou?